بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں ترکوں کی عالمگیری سوچ یعنی کزی العلماء کا لفظ اکثر ترکش سیزن میں سنا گیا ہے یہ لفظ کیا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس لفظ کا اسلام سے کیا تعلق ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکوں میں حکومتی القابات کون کون سے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے دوستوں علمی ڈائری میں خوش آمدید اور میں ہوں جہاں سے مختار ناظرین کزیل علماء ترکوں میں قدیم ادوار سے آنے والا عالمگیری حاکمیت کا نظریہ ہے اگر لفظی معنی پر غور کیا جائے تو اس لفظ کے معنی سرخ سیب کے ہیں در حقیقت کزی العلماء سے مراد ایک ایسا تصوراتی مقام ہے جو دنیا کے آخری حصے میں واقع ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے ترک ہر زمانے میں عظیم افکار کے مالک تھے اور خود کو روئے زمین پر خدا کا خاص نمائندہ سمجھتے تھے اس کے متعلق اور خون کتبوں میں بلگے خان کہتا ہے مشرق میں تلو آفتاب کے مقام سے لے کر مغرب میں سورج غروب ہونے والی جگہ تک کی تمام ملتیں میرے تابع ہیں مشرق میں شانتونگ کے علاقے میں میرے لشکر پہنچ چکے ہیں اور سمندر تک پہنچنے میں کم فاصلہ رہ گیا ہے اوپر آسمان اور نیچے زمین کی تخلیق کے بعد ان کے درمیان انسانوں کو بسایا گیا ان پر میرے والد بومن خان اور اسپنی خان کو حاکم بنایا گیا ان تحریروں سے ناظرین واضح ہوتا ہے کہ وہ تمام روئے زمین کو اپنی ملکے قرار دیتے تھے ان کی حدود کی کوئی حد نہ تھی ترکوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد کزیل علماء کا نظریہ مزید کود پکڑتا گیا کیونکہ وہ ایسے مذہب کے پیروکار ہو گئے تھے جس میں خدا کی راہ میں مقدس جہاد کرنے پر انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا تھا اور خدا بند عالم کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہونے کے عقیدے نے ان کو ناقابل شکست بنا دیا تھا دوستو یہی نظریہ غزنوی سلجوکی اور عثمانی ریاستوں کے عروج کا سبب بنا ایک طرف انہوں نے راہ خدا میں کفار کے خلاف جہاد کا مقدس فریضہ انجام دیا تو دوسری طرف اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے ان کے فتح عالم کی سوچ کو بھی آگے بڑھایا قزیل علماء کے نظریے سے ترکوں کو اپنا نصب العین مل گیا تھا اور وہ ایک اہم مقام کو اپنا ہدف قرار دے کر تمام تر توجہ اس پر مرکوز کر دیتے تھے اس میں کامیابی پانے کے بعد مزید آگے کا ارادہ کرتے اسی نظریے نے سلجوکیوں کو بیس سال میں ایک غیر معروف گروہ سے فاتح عالم بنایا اور انہوں نے اپنے زمانے کی طاقتور ترین ریاستوں کو زیر کیا محمود غزنوی کے لیے اس کا قزیل علماء سومنات تھا اٹیلا کے لیے یورپ سلطان محمد فاتح کے لیے قسطنطنیہ دنیا تھا جب تک ترکوں میں جذبہ موجود تھا انہیں کوئی شکست نہ دے پایا تھا لیکن جب عثمانیوں نے کزیل علماء کو فراموش کر دیا تو وہ مغلوبیت اور زوال کا شکار ہو گئے دوستوں اب بات کریں گے ترکوں میں عسکری حکومتی القابات کون کون سے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے حکومتی القاب خان کی دوستوں خان کا لفظ موجودہ زمانے کے اکثر مشرقی ممالک بالخصوص پاکستان افغانستان وسطی ایشیا ایران ہندوستان اور ترکی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے متعلق مورخین اور زبان دانوں نے مختلف اراؤ تشریحات پیش کی ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں فرہنگ کے مولف لکھتے ہیں کہ خان ترک زبان کا لفظ ہے اور چین ترکستان اور تتارستان کے بادشاہوں کا لقب ہے اس کے معنی امیر رئیس اور بیگ کے ہیں نور اللغات میں لفظ خان کی یوں تاریخ بیان ہوئی ہے کہ یہ قدیم ایام میں ترکستان کے بادشاہوں کا لقب تھا لیکن موجودہ زمانے میں یہ امرا اور روسا کے لیے مشہور ہو گیا عربی میں اس کی جمع خوانین ہے یہ ترکستان کے حکمرانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح روم کے حاکم کو کیسر یعنی انگلش میں سیزر اور چین کا فرما روا فاق فور کہلاتا ہے امریکی دائر المعارف کے مطابق خان ابتدائی ادوار میں ترکستان کے قافلوں اور کاروان کے سربراہ کو کہتے تھے بعد میں یہ لفظ مشرقی ایشیا ممالک کے سربراہان کے لیے مختص رہا تمام تواریخ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفظ وسط ایشیا سے نکل کر مکتوحا علاقوں میں پھیلا اولین مرتبہ یہ لفظ ترک بن یافس کی نسل میں باقوی خان کے نام میں نظر آتا ہے جس کے بعد اس کی اولاد اپنے نام کے ساتھ خان کا لقب استعمال کرتی رہی جیسے النجا خان کرا خان اور ابوس خان وغیرہ ساتویں صدی عیسوی کے اور خون کتبوں میں بھی خان خاکان اور کاغان کے الفاظ ملتے ہیں گوک ترکوں کے علاوہ سلجوکی عثمانی اور صفوی حکمران بھی خان کا لقب استعمال کرتے تھے اس کے بعد دیگر القابات کی بات کریں تو خاقان کا لفظ بھی اسی معنوں میں آتا ہے جیسا کہ حدود میں درج ہے کہ خرخیز کے ملک کو خاقان کہتے ہیں چنگیز خان اور اس کی اولاد نے اپنے لیے کاان کا لفظ استعمال کیا جو خان کا بلند ترین درجہ ہے کاغان اور ترخان بھی ترک و منگول دربار کے اعلیٰ فوجی درباری عہدوں میں سے ایک ہے والدہ کو انا کہا جاتا تھا اور ملکہ شہزادیوں کے لیے خاتون خانم اور بعض مقامات پر سلطان کا لفظ دیکھا جا سکتا ہے دوستو سلطان محمود غزنوی اولین مسلمان حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا ناظم الاتباع کرمانی کے مطابق اس لفظ کے معنی بادشاہ اور فرما روا کے ہیں اس کے بعد اکثر اسلامی سلطنتوں میں یہ لقب حکمرانوں کے لیے مخصوص رہا شہزادوں کو ملک بھی کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ ساتھ حدود العالم میں مذکور ہے کہ خلجی اپنے ملوک کو یابغو کہتے تھے ان کے زیر دست انال اور گوزرگین ہوتے تھے جو کہ ملک کے دیگر حصوں میں فرما روائی کرتے اسی طرح ابن فضلان کے مطابق اوغوز قوم کا بادشاہ یاد کہلاتا ہے یہ نام امیر یعنی حکمران کے لیے مخصوص ہے اور اس کا جانشین گوزرگین کہلاتا ہے دوستوں آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آلپ یعنی الپ کا مطلب کیا ہے الپ یعنی آلپ بھی ترکی زبان کا لفظ ہے اور اسلام سے قبل اور بعد بھی ترکوں میں رائج رہا الپ کے معنی بہادر اور جنگجو کے ہیں یہ خطاب قدیم زمانے میں شہزادوں سپہ سلاروں اور جنگ میں بہتر کارکردگی دکھانے والوں کے لیے مخصوص تھا ترکی سلطنتوں میں الپ پاشی اور سوباشی کی خطابات سپہ سلار کے لیے مختص تھے خراسان میں غزنوی سلطنت کے بانی الب تگیل سلجوکی سلطان الب ارسلان دہلی سلطنت میں علاؤدین خلجی کے بہنوئی اور گجرات کے حاکم الب خان ارتغرل کے دادے قیا الب نیز ارتغرل کے سپاہیوں میں ترحوت الب جیسے کمانڈروں کے نام میں یہ لفظ موجود ہے الب کو ہم مجاہد اور غازی کی ترکی صورت کہہ سکتے ہیں الب کہلانے والے شخص کو صرف جسمانی طور پر بہادر ہونا ضروری نہیں بلکہ عین وقت پر ذہنی اور روحانی اعتبار سے بھی بیدار دور اندیش اور چالاک ہونا لازمی ہے الب کو ہما وقت آمادہ اور ہر قسم کے خطرے کے مقابلے میں چوکنا رہنا ہوتا ہے اس میں صبر کنات اور صلاح رحمی کا ہونا ضروری ہے الگ تیز نظر کا حامل ماہر تیر انداز اور شاہ سوار ہوتا ہے دوستوں یہ تھی ترکوں سے متعلق ایک خاص قسم کی معلومات امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ہم سفر شروع کرنے لگے ہیں عظیم شخصیت اور اسلام کے پیکر ارتغرل غازی کی زندگی اور مسلمانوں کے لیے جہد کا جس کو انشاءاللہ جلد اپنے ناظرین کے سامنے ہم کس طور پیش کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ